in our universe. A few moments. What is that? <laughs> thousand years later. Nani? Ya! Oh, hello there! Anjing, kurang ajar sianya. I'm fast as fuck, boy. Still fast. Memang babi yang kau nih. Do it. Do it! Come on, kill me, I'm here! Come on, do it now, kill me! Ah, Majolo, xin anh Trình Nah, ini dia yang gua cari, Bray Hello, guys Heavy machine gun lot of damage! Enemy spotted. <laughs> Mau jadi jagoan lo? Wah, nenek. Siapa itu? Ya, ya, ya. Siapa itu? Mana kalian? Muncul! Yeehaw! heavy machine gun. go, go, go. this is great. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya tidak takut. Gue sampai mampus. Dah, siapa lagi nak lawan? Nope. Nawa taruhan sini anak anjing. <laughs> Oh! oh, Betul sekali. Ini adalah babi, oke? Okay? I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Hello, cutie pie. Ada bapak-bapak, teman-teman. <laughs> Anda orang asing di sini. Ibu, ibu. Ku tampol sekali lagi. god, ah, this is great. Ah, benar-benar kau bocah kampung kau ya. Ah! Mampus. Ah, maju lo, sini anjing. <laughs> yeah, boy. Bruh. dosa anak durhaka Emang babi yang kau nih Aku retakkan ginjal kau Apa itu? ya Bruh Ah, kepala kau bodoh Target locked. Woi, woi, woi, woi, siapa itu? Bismillah, headshot! Oh! Aduh, berantem yuk. LOL! Rasanya anjing banget. A few inches later. Kelamaan anjing. Terobos aja lah anjing ah Uh.